Кырдыкчы кичәл Шыны гүмүт. Мини Мини Дү Дү Зусын зусын хәчі хәчі мана мана сұрғулі сұрғулі чолун чолун гер гер екі екі ецкі ецкі бичкін бичкін чини чини бокце Бокце. Тадн. Тадн. Тадна. Тадна. Кельн. Кельн. Та. Та. Тана. Тана. enüne enüne Кимзе kimse bilir bilir derüne derüne Орыс орыс то ли, то ли, дедін, дедін, дедіне, дедіне, маштык, маштык, Идн. Иднә. Иднә. Өндір. Өндір. Икі. Икі. ақы, ақы нурығын Нурығын цокцы цокцы улыс улыс тоды тоды бишік Бищик. Намтыр Намтыр Залу Залу күйкіткін, күйкіткін, Чире. Чире. Чирә sechs, sechs, nüden, nüden, Sache, Sache, tek, tek, an. аң еврә нерит саглыр батыр эрдне бадым зая пандита цагам мені дүйірін зұсын. Тері мені ежін ұты хәчі. Ені мана сұрғолин чолун гер. Тері мана бичкін модын гер. Ені чіне шыны немгін дефтір. Тері чіне қары арсын бокцы. Ені тадна икі сурголин халимы келіне бақшы. Тері тана ұтты болғын девіл. Ені, еніне сурголин ақыр кимзе. Тері үйіне бешкін саған беллюр. Ені, теріне зузан халимы көріс толе. Тері түйіне саған саасын ені етна маштық модын шері. Тері тетіне сәйхін өндір сандыл. Яқсын сәйхін шин чолын кербі? Эн тана екетікін керей? кер? мана эке бише мини экчин Еке гер. тер икегер эке гер сәни му бише чини екче тосхачи бише мини екче халмы келне бақшы. чини ахинерин кембі? Мини ахиннерін эрдіне. Эрдіне бичәче. Эрдінен гер ямарамбы бі? гер, улан чолун гер. Тері мені авы. Өндір нұрқта, икі цоқтыста күн. Чіні авы нерін кем бі? авенерн бадым. Чини авы эмчи эскиджи бақшы Мини авы эмчи. Чини авы гертей. Авин гер ямарамбы. Мини авы шыны модын герте. Авин гер сәни. сән Halmık ulus todu biçikte. Eni хуучин дехтер. Ені зая пандитан намтыр. Ені мини сурголин цаасына екі бичік. тері чини сұрғылын цаасына көбін бичік. Ені бақшы күйікін сәхін қалмы келді. Сағылыр нерді күйікін қалмы келіне бақшы. Ені маштық залу сәхін қалмы қолтыста. Ені күйікіт күн сән зорачы. Ені нерді зорачы энүүнэн нерін нь цагаан. шар улан чирэтэ, зээктэн үттә хар үстэ күйіктгүн. Мини булғын девіл, икі захта, төгірік сәхін тоушта. Ені нүттә білцік, мана ежін. Görəsin Ұты övrtə. Görəsin тегін сәхін аң